Willkommen in Südaustralien. Willkommen bei Fernweh. Wir sind jetzt in Südaustralien angekommen und seit gestern tobt ein wilder Sturm und es regnet ohne ununterbrochen. Und jetzt ist in komplett Südaustralien, komplett Südaustralien, der Strom ausgefallen. Also es funktioniert nichts. Kein Shop hat offen keine Tankstelle funktioniert. McDonald's kein Bankautomat. Sogar nicht mal das M am McDonald's leuchtet. Auf jeden Fall. Sehr unangenehm. Ziemlich. Kalt. Krasses Wetter. Kalt. Wirklich stürmisch. Ganze Nacht. Ja. Oder die ganze Zeit gewackelt. <laughs> Wir haben heute wieder Sonne. Juhu. Seit 5-6 Tagen regnet es. Darum haben wir auch Adelaide ausgelassen und sind direkt runtergefahren und sind jetzt an der Great Ocean Road. perfect. <laughs> eine war die Great Ocean Road. Nach zwei Dritteln gesport. Ja. Jetzt sind wir ewig inland gefahren. Ewig zickzack durch, die, durch den Regenwald. Und jetzt liegt hier ein Baum komplett ah, über die ah, Straße. Der, der ist zu groß, den können wir wahrscheinlich wegräumen. Nee. Jetzt drehen wir wieder rum. Es ist schon dunkel und wir haben eigentlich, würden wir gerne irgendwo schlafen. Naja, schauen wir mal. Ja. Zum nächsten Mal. meisten Bier. Oh. machen dir nichts. Boah, <laughs> er greift mich an. <laughs> Vorsicht, Auto. Ganz schön stachelig. Yeah. <laughs>